придумывает. Ну пиздец. Пути ну нахер. Полная хуйня. Вот, блядь. Же заебал. Ёбаных старики. Съебал, ну, пиздишь. Ебанутый при... Это ебет, продаёбный придурок. Хуйню. Блять. Заебался от всего же заебался. Ёбаная, подаю ёбную точку. Таш ёбаный буга хуя. Какого хера они с... Пиздец, блять. Как он, блять. А, блять. вам надо. Блять, да не на не въебала. Блять, да и кто вы, ебать, мой хуй, такие? Ну, ебаный вас, блять, приказ, ну, блять, же ебаный в рот. Таких гондонов пиздец, если... А, блять, ты нахуй на, блять. Это пиздата, помню. Сказал, блять, тебе ебков, ебаный куски юбок. Таю нахер. Тоже, блять, ты иди ты нахуй, току за ебаный в рот, ты не в въебовом нахер. Ты нахуй, за нахуй. Один хуй вы, блять. Отъёбные ли баны? Ему дело. Да, пи*** мне еще тут. За***ло сидеть, Уй, бабак. А нахуй насчет ёба три, что за хуйня? Вся выебываясь, ну хуй вроде хуйков. А не нахуй. Завались нахуй! Дол и бизом. Охуенного. Пиздец. блять, что за нахуй, а? Гондонище. Мила. Долбоеб. Киуебан. Какого хуя ты все уебыши? Мудила. Долбобина. Уебок! Что за херня нахуй? Блять, какую ты ее смерть ему мутила? Чао, уебаны!